りちゃんお風呂は入らないのえー、明日でいいかなダメだよ俺これ今日布団きれいにしたからさおいおい終了せーのさあ始まりました少量チャンネル翔太ですやで少量ですはい今日は、はい、何をするかと申しますと何でしょうかお風呂入らない年上彼氏を説得しますイェーイ <laughs> い、今から説得したじゃん、昨日。昨日ってか、いつもなんだけど、うん。いつもお風呂入らないじゃない。まあ入らない時もあるよ。疲れて、ね、言っても入らないの。うん、まあ朝、朝なんですけど、うん、朝入るみたいなね。うん。うん、あのもう、これをどうしてもね、うん、今見てくれてる人たちに伝えたくって。うん、で、あと。 <laughs> 伝えたくってってなんか、いつもちょこちょこ言ってないいいつも言ってるよね。ほんだから言ってるだけじゃわからないじゃない。うん。だからもうほんとこんなもん じゃないのよ世のお母さんたちは子供にお風呂入どうしても入らせる気持ちがわかる動画ですねえなんでそんなんさ撮ってないからわかんないじゃん撮ってあったのよえ昨日なんでやめてよ <laughs> いやもうん当にやめてよでこれでそうだから世のお母さんたちと共有ねもうほんと入んないのよ、うちの子はみたいな感じだよえ撮ってたの撮ってたうわー なんでよ、やめてよ。 <laughs> いや、まあまあまあまあ。というわけで、はい、あの、それを見ていただければと思います。ええー炊けてるよありがとうウォーキニアでウォーキニアで何何やで大きに大きにと申します 名前ゆうちゃんお風呂は入らないのえー、明日でいいかなダメだよ俺これ今日布団きれいにしたからさお風呂入ってほしいマジでだって今日朝入ったもんで仕事してきたでしょうんでもほらどうせまた明日朝入るからさ、今日入る入ったら明日朝入んなくていいじゃんいやそれは違うじゃん何が違うのよ明日の朝でよくない <laughs> いやでも疲れたんだもん もうお酒も飲んじゃったしさいやいやいやいや知らないよそんな入ってちょっと考えさせて何考えんだよお風呂に関してさちょっと入るだけじゃんよちょっとだけうるさいなちょっとってなんだよちょっとってちょっとだけ考えさせて考えるかちゃんと考えるって何を考えるか言っていや入るか入らないかちょっと考えるいやいやいやいや入るか入らないか考えなくていいよ はい、分か分かったもうちょっとゆっくりさせて <laughs> じゃあ一緒に入ろう入ってお風呂いいからうん分かった入る入る、うん、ちょっと待ってとりあえずゆっくりさせて何時まで関係ねえだろ <laughs> 時計ないじゃんやだよこのさ布団にさその体で寝られても本当に嫌だおいおい終了入ってこいよおいびっくりしたおい入ってこいちょっと、ま、い一旦待って一旦待って一旦待ったないからどうどうどうどうちょっと一回一回 何大丈夫だ汚もうもう俺この体が今量のせいで汚くなってるからねえ大丈夫よだってどうせ着替えるじゃんそれいえこすいなやり方がこすいもうこすいわマジでね疲れるから、ね、入ってこいよ入ってきたらもうすぐ終わることじゃんだから分かったけど入る入る入るいやもうこれも嫌なのよ本当はこの足をさここにすんのも あ、じゃあ靴下脱げばいいでしょ靴下脱いだらもう足臭いからね。今密閉されてるから。知ってる何自分の方が足臭い。知ってるよ。だから靴下履いてんじゃん、いつも。で、今日は臭くないもんだって家から出てないもん。お、そうずるくないえ、で、出てきたじゃん。ずるくないじゃない <laughs> いいじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと考えさせて。うん、どんだけ入りたくないのよ、本当に。 <laughs> いや、入りたくないわけじゃないの何、何入りたくないわけじゃなかったんだ。 入るまでに勇気が必要なんだよ何の勇気だよ夢と希望と勇気が必要なのよマジかお風呂に入るのに何勇気って大変だな毎日勇気持って風呂入ってたんだよそう大変だな勇気を振り絞ってよし入るぞってならないとさそんな感じなのえ全然1週間入んなくて平気あそれは無理あそれは無理なんだ、うん、いや1日1回は入りたいよ1日1回は入りたい、うん、終了朝でよくない いや俺朝っていう感覚ないもんなんかもう自分の負のオーラとかも全部洗い流してほしいと思ってるからああ夜入る大丈夫俺負のオーラ一切持ってないからいやいやいや違うんだってお風呂に陽キャだから大丈夫シャワー浴びるとだいぶでももっと陽キャになってる痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い全然痛くないよちょっとやめてよビータしようとするの ななんで鼻の穴に <laughs> 鼻の穴に指つけもう本当にもう入んないのえそんなに入ってほしいの汚いもん臭そう <laughs> いや臭いどうこうじゃないんだよねそもそも臭いどうこうとかじゃなくてだってほら朝入ったらさその日もなんかさっぱりした気分でうん。活動できんじゃん はい、眠眠気も吹っ飛び、うん、体も綺麗でっていうやつよでも夜入っとけばさ朝入んなくていいわけじゃんえでもさ朝は寝汗ってことそうそうそうそううんまあそういう考え、うん、それでなんか翔ちゃんがシートとかせお洗濯してくれるからまあそれでいいじゃんいやいやもうなんで毎日やらなきゃいけないの、ね、いいじゃんあ <laughs> 違うよね今もなんかやめてよなんか俺の講習がみたいな感じになるのやめてよやめてよもうあ翔ちゃんがお風呂に入ってる間ちょっと俺考える考えるってなんだよマジで <laughs> 何考えるって意味がわかんないいいよププルプププププ終了 はい。というわけでですね、まあこんな感じで、本当に入らないんですよ。結局入らなくったし。 <laughs> なんでその顔なんだよ。ただの悪口じゃない悪口じゃないよ。 <laughs> 悪口は、その二人のあれでしょ告げ口だ。告げ口じゃないんだよ。 <laughs> 教育動画なんだよ、これは。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 たバレてるけどもともとバレてたけどあの俺がいつもさ、うん、親友のね、うん、ツーが、えっと、家を出るなんかバイバイってして、うんうんうん、時の顔を見せるねえそんなことしてんの親友役してあいいよ、うん、じゃあまた 帰るっちゃ。帰るっちゃ。うん。じゃあね。じゃあね。バイバイ。バイバイ。バイバイバイバイ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。 <laughs> そういうことね。そうそうそう。